today, today. Yo, guys! Як ви всі мене знаєте, мене звати Ярик. Ярий пацан із балки. Я часто, а можливо інколи не впевнений собі та серем'язливий хлопчина. Але сьогодні мені стукнуло 18 років. Жесть. Останні декілька днів я часто думав, чим мені зайнятись, куди рухатись далі, тому що все ж таки 18 закінчив типу доросле життя. І потрібно вже знайти свою ціль, справжню ціль в своєму житті. І знаєте, всередині в мене билися дві різні людини. Або два характера. Ну, я ж близнець все ж таки. Так що це очевидно. Перший хоче просто звичайного життя. Просте життя, яким ти живеш, і просто насолоджуєшся ним. Але ти не знаєш, куди воно тебе доведе. А другий хоче сили, спритності, успіху, всього найкращого. Бути номером один. Інколи в мене часто борються ці дві особистості, що лі. Сказав, як оце роздвоєння лічності. Дідько, яка кава смачна з вершками, ти що? Тому сьогодні я маю зробити вибір. <sighs> І мій вибір, звичайно ж, буде вибрати другу сторону, <sighs> почати по-справжньому працювати над собою, досягати успіху, показати весь свій потенціал самому собі, цьому світові. І залишити своє ім'я в історії. Це моя найголовніша мета цьому житті. Тому ось так. І з сьогоднішнього дня починається повне м'ясо!